Olá meninos, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo então, é de Tocolife. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casa. Olha, gente, a minha casa ela é, uma é, é, tá casinha bonita. Aqui, ó, essa parte aqui é a entrada. Aqui é a cozinha. E aqui é o banheiro. Entenderam? É bem pequena. É, é pequena. Mas é bonitinha, eu gosto dela. Gente, se vocês estiverem escutando meu nariz bem entupido, é porque... Ai, tá, meu Deus porque eu eu eu é, eu tenho alergia, gente. Eu tenho alergia. Muita gente fica falando assim, eita, cara, estupendo. Ah, ah, ah, Aí não dá, né, gente? Ó, oh, vou fazer como se ela estivesse chamando pra jantar. Tá de noite, vem jantar. Jantar, já tô indo. Gente, eu vim com a mãe. Essa daqui sou eu. Oh, essa daqui é minha mãe. Esse daqui é meu pai. Eles que escolheram o bonequinho deles. Eu achei que ficou bem fofo. Agora tem que botar o suco. Suco, suco. Agora segura o copo. Segura o copo segura o copo. Eu vou comer algo. Ah, não. Não come. Isso, prato. Pega o prato. O prato vai ficar lá, tá? Né? Não gosto do prato. Agora. Toma sucola. faço cola. Faço cola. E... Gente, eles estão parados que eu fui aqui no banheiro pra suar o nariz. Se eu não me engano. Se eu não me engano. É. No vídeo passado, a gente conheceu o Tiago. Mas hoje vamos conhecer. Gente, eu já conheci o tudo com, sem estar com vocês. Mas é bom fazer vocês conhecerem tão bem. Então, eu, a gente vai Cabelelelele. Olha, gente. Olha. A moça da limpeza. que matter. Houve nossa desculpa. Gente, meu nariz está entupido, já disse. A bolsa da limpeza limpando. Limpa, limpa, limpa, limpa, limpa. Tá precisando limpar, né? Tá precisando. Agora volta. Ah, tá. é, volta que eu chego na bolsa Tá, toma. Meu Deus, olha. Vai that good power? Like, tá. agora vamos beber a guia. Tupi. Tupi. Tá gravando, tá? Ai, ai. Olha essa revista de moda. Nossa. Sai de casa. Sai de casa não, sai do salão. Já conhecemos tudo de salão que ele tem. Então, ó. Eu vou... Uh, Olha. aqui é, é de costura. Deixa eu pegar uma pessoa qualquer aqui embaixo. Ah, você é minha amiga. linda. Meia, meia, meia, meia, meia. Muito fofa. Hum, acho que é isso. Olha que óculos lindo. Eu vou colocar ele aqui nela. Ai, que style. Eu vou botar um... No canal e deixa muito like e se inscreve muito no canal esquece de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilha para o seu gato, compartilha para o seu ventilador, para sua lâmpada, para o seu tio, para sua tia, para a sua avó, para o seu avô. E também, deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito like.